sulta chu yen i vudi vedi ok hodi on nokte mi volos racconti per mia ferenese tago cervere mi haves la play ferenese tagon dum longe hodi a uh, mi venes heimen mi ku idis per mia edzino yes ja, mi lernis ku idi kelkain manja join um sed tu poste mi de telefon vokon de mia panjo kai Pareska tui mi cias ke ne estas bona afero. Um charmia panjon de niam telefon vokas min fakte chun duan se mein finon mi telefonas al shi char eh, ni simple faris tion dum yaroi am kai kiem shi telefonas al mi til signifas ke shi havas tre mal bona novajon kai fakte shi telefonis min hodio kai anue ki mi vidis la telefon vokon de mi apanyo mi ho hofek Mi esperas che ne estas io pedi mia pacho, cae compreneble mi respondis, cae dis qui ocasas, char mi scias que estis ege malbona bona credo, cae mia panio diris que um, antau calcae horui, mia pli un frato, estis ce la domo de li amico, cae ili usis gruon por um, um, levi la motoron el auto, sed io malbone bone ili ne scias qui ocasis, sed io la snuro rompigis kai gi fakte forishidis la tutan dextran brakon de mia frato um kai componenable ili tui telefonis al malsan um char componenable <laughs> li perdis li a manon al al perdis gin facta minest cias mia panionis cias mia patronis cias ili simple ricevis telefon vokon de mi la de mia frato am kai dis via filo estos cella la leo am chara <laughs> li perdis la bracon au presca perdis gin kai nun la chirurgo i lian labora bracon ili esperas ke ili savi savigin sed ili nes cias chara Mia familia loggia suffice for de la loca malsanuleo cae comprenneble nur estas certa quanto eh, da tempo prodesavi la bracon ciam gi estas fresca o Um, lau tio cion mi povas el trovi de mia panio cae lau tio cion ci povas el trovi la snuro um, ehm, fori la bracon duone kai duige um kai rompis la la ostoin en la shutro kai en la malantawa parto de la braco kai fakte juste nun li estas ce la malsanuleo kai ni cias kio okazas ni devas attendi gis la mateno por el trovi ciu li povos usi tiun bracon au ciu li simple tute perdis cin kai estas ege freneza afero char char ili fakte simple didis al mia panjo nu ni ni non al vi. um ni esperas ke ni povas savi gen sed la chanso ke ni povas savi li en brakon estas ege mal alta do jen mia freneza tago um mi supozas ke mi mi dido sal vi morgal kio casis kai chuli ankra havas sim brakon do yen chiof pa min for de trui vi antagon cer <laughs> mine mis cias ke vi ne vos audi tian an sed mine ne pri pensi ali ina fedo in kai yes yen